tagon dudec ses de la isoligio, trut isoligio, en Amsterdamo. Hodio mi mute pensis pri la signifo de la songioi, nocte, cae de la revoi, lungtage. tage. Cae scena salmi che la nuna trud isoligio similigas la realan vivon, al nocta sonjo quasau la substanzo de la urbo estus milda estus vana estus ne tiel solida sed poste ni constatas che ni ne povas vivi en sonjoi kai en revoi kai ke realo havas alian substancon et se la shaino ne aperas tiel solida eble multa el ni opinias ke ni vivas en koshmaro pro la covimo kai eble ni vecigios baldau. Cio ocasas se facte la covimo nestas cosmaro sed parto della vivo realo. E ne preti al tio. Char la tutta sozia vivo changigias multe. Mi pensas. Do ja ien miai pensoi, hodiavai, cae mi lassas vin alla medito. Restu con ni, con meditantoi. Dankon. Saluton kai bonvenon al nia Zamenhof medito. Hodio estas lundo kai Mi estas uh, poesi ema, cae do mi legos poemon de Zamenhof, almeno la unuan strofon. Ie pagio quincent sep aperas la poemo la voio. Tra densa mallumo briletas la celo, al ciu curagen iras, simile al stelo e nocta cielo, al ni la directon gi diras. Cae nin ne timigas la nocta i fantomoi, nec batoi del sorto, nec mocoi del homoi, cer clara cae recta, cae tre definita, giestas la voi electita. To, mine comentos pri la poesia e qualitoi de cetiu poemo, Facte, mi pensas che estas multe pli talentai poetoi en eh, Esperanto ol Zamenhof, kiu compreneble venis post li. Do mi nur eh, focusigas je la enhavo. Do, la celo estas brileta. Tio signifas che shainas estis quasau stelo en la nocta cielo, cae oni sequas cin, cae tio memorigas la evangelion, exemple, la, mm, la cristnasco esta simila. Cae oni promenas en la nocto, cae aperas fantomoi, kai aperas homoi kiui volas bremsi la promenadon. Sed oni devas teni la celon. Esas mal facile teni la celon nun. Sed mi pensas che se oni capablas individui sian stelon poste tio eblas kaj do mi bon deziras al ni ĉiuj trovi sian stelon por tio do mi dankas vin pro la tento ĝis morgaŭ kaj kiel ĉiam antaŭen senfine